армысыздар құрметті көрермен тікелей эфирде сырласайық бүгінгі бағдарламаның тізгіншісі мен арайлым Жолдаспай. бүгін біз ана мен баланың өміріндегі ең маңызды сәт 40 күндік күтіну жайлы айтамыз жас босанған әйелдің қырық күн бойы күтінуі ол белгілі нәрсе алайда осыны біле тұра денсаулығына салғырт қарайтын ә, келіншектеріміз аз емес ендеше дәл осы кезең туралы осы кезеңнің маңыздылығын шегелеп бізге айтып беретін қонақтарымыз студияда айман байтұрсын перинаталды психолог доула деп қазір атап жүрміз қазір өзіңіз түсіндіріп бересіз э, және де фармаколог э, кәсіпкер э, мөлдір қасымбаева қош келдіңіздер студиямызға айман ханым өзіңізден сұрайықшы осы доула деген иә жаңадан келіп жатқан термин бізге профессия мамандық бұл қандай мамандық түсіндіріп берсеңіз бізге иә дұрыс айтасыз қазіргі соңғы кезде енді жайлап Ә, бәрі біліп жатыр сондықтан көп сұрақ қояды даула иә. дегеніміз кім деп иә. енді қысқаша айтатын болсам бұл грек сөзінен келген көмекші ә, жетекші дегенді білдіреді қай кезде ә, бұл европадан келген мамандық жаңа термин дедім ғой иә даула бұл жүктілікке дейін жүктілік кезінде босанып жатқан кезде босанып қойған әйелдерге көмек беретін қай жағынан психологиялық жағынан физиология жағынан және ақпарат беру жағынан полностью хабарлама беретін маман болып есептеледі э, бұл даулы көбінесе э, біз босанатын әйелдерге барамыз не үшін жанында жиреу болып жалау болып дейді ғой қазақша иә. айтқанда мейірімділігімізді көрсетіп сол ананың жеңіл және жұмсақ босануына біз өзіміздің жанында септігімізді тигіземіз сол жаңағы баланың ананың дүниеге сәби алып келгенде қуанышына бірге бірге боламыз ғой иә ал қазақстанда қаншалықты сұранысқа ие бұл қызмет түрі иә бұл даула мамандығы бізге россияның олеся тишкова деген сол келіншек алып келді қазақстанда жүріп жатқаны төрт жыл көлемінде болды төрт жыл көлемінде болды мен бұнымен даула мамандығын өзіме маман ретінде игеріп жатқаныма екі жыл ғана ал не үшін игердім иә. себебі мен өзімнің бұрынғы дипломды мамандығым акушерка перинаталды психолог сол себепті ә, жаңа перзентханада әйелдермен жұмыс істей келе әйелдерге не керек босанып жатқан кезде жанында болып жаңағы сылау сипау дейді ғой массажын иә. жасап жылы сөзіңді аямай ортасында суын беріп шайын беріп сондай адамның жетіспейтіндігін білдім да содан өзіме осы дауланы алып кеттім енді сәйкес келеді жанын да түсінесің қай кезде әйелде көмек көрсету керек қай кезде дәрігерді шақырту керек қай кезде акушерканы шақырту керек бәрін білеміз ел де риза өзім де риза аламын енді керемет екен енді бұл қызметтің енді ақылы екені түсінікті орташа есеппен қанша тұрады бұл қызмет иә былайша айтқанда менің өзімнің жанымда бізде жүз болса 99 пайызы бізде орыс ханымдар бір ну бір екі пайыз ғана осы қазақтар менмін деп ойлаймын иә ә, жүгініп жатады былай қойып қойған міне осынша төлейсің деген бір ә, не жоқ құн жоқ иә yeah. Ә, әйелдің жағдайына қарайсың mm жаңағы отбасының мүмкіндігіне қарайсың иә yeah, келісіммен болады келісіммен а так былай қойып қойған құн жоқ енді ал енді айта кететін болсам өзіміздің жаңағы орыс ханым даулылардың қойған бағасы бағасы жүз мың мен жүз елу мың теңге көлемінде аха мен енді оны бір одан былай қазақтар айтады одан күн көріп отырған жоқпын дейді ғой түсінікті иә өзім сіздің иә, сүйетін сүйетін мамандығым иә сондықтан шын көңілмен барамын енді керемет мөлдір ханым өзіңізге келейік сіз төрт баланың анасысыз иә көпбалалы ана ә, қырық күн жалпы күтіндіңіз бе бұл сәттерден төрт перзентіңізді дүниеге әкелгенде қалай өткіздіңіз күтіндім ә, күтінгенде қырық күн бойы енді жатып алмайсың ғой бірақ ә, бірінші ә, бірінші балада бір он он бес күндей жаттым ғой деймін кәдімгідей ә, жаңағы қалжаланып дейді иә. ғой қалжала, қалжаны төркінім төркіні алып келіп берді негізі айтады ғой ә, жаңағы қалай айтсам болады ә, енді қалжаланып ә, сорпаланып қырық күн жатты қырық күн сорпаландық иә. он бес күн жаттық қой қозғалмай оған енді енеме рахмет ол кезде иә бір айта кетерлігі мындай жағдай болған жоқ па төрт балаңыздың бірінші баласын бірінші босанған кезіңізде білмей көп нәрсені екінші екінші босанғаннан кейін а бұл мынау былай екен ғой деп орнын толтырып бір э, өткен кемшіліктердің әлде барлығында жаңағыдай 15 күн ғана жатып ары қарай зырылдап кеттіңіз ба <laughs> енді ол случайға байланысты ғой біріншісінде жатасың әрине екіншісінде бір балаң бар бір балаң жанында болғаннан кейін ол жату деген көп жату деген мүмкін емес қой жағдайға байланысты ал жалпы жалпы әрине тырысасың бір э, ол кезде әрине осындай жаңағы Э, көмектесетін сені түсінетін адамдардың болғаны маңызды мен бұны қадалып сұрап отырған себебім негізі мамандардың айтуынша әйел адам босанғаннан кейін горизонтальды бағытта 40 күнге дейін жату керек деп айтып жатады қозғалмай себебі жаңағы ішкі құрылыстары табиғи түрде орнына келу керек екен тек жаңағы дәретханасына барып келсе ол артық жұмыс істемеу керек деген нәрселерді айтып жатады бірақ бізде қалай ішімізді байлап аламыз да жаңағы Э, матамен сонымен өзі солай ұстап тұрады қалпына келеді дейміз да жұмысымызды істеп жүре береміз қаншалықты дұрыс қай әдіс дұрыс енді сіз кішкене Маманы э, маманысыз ғой осы саланың айтып берсеңіз дұрыс айтасыз негізі бұл э, өмірге сәби алып келу ана үшін әрі ауыр әрі қызықты құбылысқа жатады тоғыз ай бойы баланы ішкі құрылысында көтеріп жүру иә. оны ашы толғақпен өмірге алып келу бұның бәрі жаңағы әлсізденіп әл дәрмен қалмайды ғой сол кезде күтімнің ерекшелігі қажет ақ ә, бұл жерде әрине көмекке ең бастысы ә, көреген ене керек жанын түсінетін жолдасы керек иә. және рұқсат етсе төркінінен анасы керек дегендей міндетті түрде неге себебі тоғыз ай бойы анасы э, бүкіл денесіндегі дәруменін баласына береді ол э, құбылысты бала туылғанға дейін сақтайды сонда не болады әйелде бір 20-30 пайыз ғана денсаулықтың э, нарығы қалады иә сол момент үйге келген кезде жаңағыдай жанына жалау болатын қамқорлық көрсететін ата ене деп айттым ғой айтқанда қалай дейді енді қалай көмектесу керек дейді енді қырық күн бойы біреу жатқызса біреуі жатқыза бермейді yeah. Иә. ауылда да аналар босанып жатыр қалада да босанып жатыр енді әркімнің жағдайы әртүрлі yeah, иә, сол кезде ең бірінші ана өзін түсіне білу керек ол босанған ана өзін сүйе білу керек дейді оны ә, именно э, босанып келгеннен кейін ғана міні мен күтінуім керек деген мәселе емес оны жүктілікке дейін жүктілік болғанда тоғыз ай бойы ана өзіне қамқорлық көрсету керек уақытылы дәрігерге барып дәрумендерін ішіп бәрі жетісіп тұрған ана жақсы жеңіл босанады ол жақсы жеңіл босану деген ешқандай кесір ешқандай дәрісіз окситациясыз ешқандай дәрігердің шұқылауынсыз босанған аналарды жеңіл босану дейді ол келген кезде келген кезде қалай айтсам екен оның қырық қырық күндік шығуы жеңіл болады жеңіл болады ал ол қырық күндікті сақтау дегеніміз анау ата бабамыздан келе жатқан енді салт дәстүр ғой бұл деген психология тұрғысынан алған кезде әйелдің психологиясының физиологиясын қалыпқа келтіру деген міндет міндет ауыр жұмыс жасамау деген ә, енді бұрынғыдай емес қой енді қырық күнге дейін қазан ашпай қазан көтермей отыра алмайсың ғой иә қазан көтеру болғанда Ә, жеңіл желпі жұмысқа араласу иә. баласын ұйықтап жатқан кезде тамағын жеу алу ә, жаңа бала оянған кезде баланы емізу ә, ең тағы қосылатын бұл жерде гигиена yeah. Иә. гигиена сақтамай ешқандай тәртіп болмайды және де сосын қосылады бұған жаңағы іш тарту деген қосылады иә іш тарту деген қазіргі мода ол бенкунг деп аталады hmm. бұрындағы апаларымыз ә, сымбатты бес алты бала он бала туғанша сымбаттылығынан айырылмаған ғой иә yeah. алғанда мына сүйектері қалпына келу үшін іш қалып кетпес үшін алғанда жеңіл жұмсақ орамамен байлап тастаған yeah. Иә. қазір білесіз он метр бенкунг деген шықты иә. оның өзінің мәні бөлек ол бөлек тақырып ә, бұл жерде ә, ананы қайталап жат, жатқызып қоймайды ғой енді қырық күн бойы бұл жерде не келеді көмекке анау ата бабамыздан келе жатқан қалжалау деген келеді қалжа иә қалжа деген ә, былайша айтқанда босанған ана мен балаға арнайы сойылған құрмет көрсетілген қой ол қойды сойғанда енді бізге қазақтар туысқандары келіп жеп кетеді ғой жоқ оны анаға құрмет ретінде қарап қырық күн бойы соны сорпалатып жанында жан ашитын адамдар болса жұмсақ етін жегізіп ондағы мәселе ананың босанған кездегі жаңағы баласына берген витаминдерді қалпына келтіру сүйектерді қалпына келтіру вот соны рақаттанып жеп сорпаланып терленген ананың несі ә, сүті де құнарлы болады баласы да тыныш болады бала тыныш болғаннан кейін ананың ұйқысы тыныш болады бұл жерде және де тағы қосылатыны тағы не қосылушы еді жақсы қазір қалжа ғой иә қалжаны дұрыс иә. жеген ананың денсаулығы да күшті баланың да денсаулығы күшті соны енді енелерге айтатын едім ә, жаңағы сіздердің отбасыларыңызға қуаныш алып келген осындай келіндеріңізді құрметтеңіздер кішкене болсын қырық күнге дейін көмектесіңіздер иә, көмектесіңіздер деп иә, дұрыс айтасыз ененің көрегенділігі ғой иә сіз де айтып отырсыз иә жаңағы енем көмектесті деп ә, тағы бір жағдай бар біз ә, жаңағы босанғаннан кейін әйелдер депрессияға түсіп жатады көп айтылады бұл мәселе бірақ шындық иә самооценкасы түседі деген сияқты сіз осы төрт баланы дүниеге әкелгеннен кейін осындай қиындықтарға кездескен жоқсыз ба кездессеңіз қалай шықтыңыз немесе қандай ой айтар едіңіз осыған енді ол табиғи құбылыс қой yeah. Иә. соншалықты жаңа баланы ұстап тұру үшін гормондар бөлінеді ғой mm -hmm. гормондар бөлінеді енді ә, бала ә, босанғаннан кейін одан кейін олар соншама тұрған гормондар қайда кетерін білмей 40 mm -hmm. күн ішінде только екі айда негізі в идеале орнына келіп болады соғанға дейін енді психологиялық <laughs> да физиологиялық та нелер болады ғой жаңағы э, иә қалпына келу болады ғой менде енді білмеймін ондай бір жалпы жеңіл қабылдайтын адам көп нәрсені ондай бір көп нәрсені өзіме алып ой деп отырмаймын жылап ондай болған жоқ бір депрессия бірдеңке мен қоса өтейін ба иә иә депрессияның неден болады мхм жаңағы қалжаның рөлі зор дедім ғой иә оның ішінде малдың ішінде жаңағы неше түрлі витамин сорпаланып келеді сорпа ішкен анада шілде тер шығады шілде тер шыққан кезде ана тоғыз ай бойы жиналып қалған босанудағы арам қандар дейді иә. ғой солар ағып кетеді және адам жаңа әйел денесіндегі жиналып қалған тұздар шығады содан жадырап жайнап кететін су ә, және де әйелдерде д витамині жетіспегендіктен әйелдер күйзеліске көп ұшырайды ә, кейбір жағдайда өз өзіне қол жұмсап жатқан аналар да бар иә. айналып келгенде витаминдер жаңағы екі ай көлемінде емес бір, жай, бір көлемінде қалыптасады ғой соны ары қарай қолға алу керек қой содан ғой бізде жаңағы күйзеліске түсірге, түскен әйелдер өте көп витамині болсын қалжалау ә, дұрыс тамақтану ғой айналып келгенде тұщымды тамақ ішу керек та вот сол кезде ғана Иә, бұл витамин жетіспеушілігінен ана пайғамбарымыз саллаллаху айтады ғой жаңағы тальбина деген тамақты э, жеген екен жаңағы ораза кезінде да ауыз ашқан кезде иә, не деген мына уайым қайғыдан э, нетеді дейді да жаңағы арылтады дейді да неге ол жақта именно тары тарыны қайнатып жегеннен өйткені тарының құрамында б витамин көп қой сондықтан ә, жаңағы тарыны қайнатып жеу қалжалау қалжалағанда сорпалаған кезде ол жаңағы Э, э, әйелге арнап э, жүкті екенін білгеннен кейін сол үйдің нелері сол үйдің адамдары байлап бастайды иә. қойды сол кезде жаңағы қалай айтсам болады бүкіл шөптен алған витаминдарын сонда сорпаға шығады ғой иә сондықтан жаңағы тез қалпына келеді иә қалжалауды қазір айтады ғой зейнеп ахметова апамыздың өте жақсы иә сонда айтады ғой мына қазір 5-6 килограмм ет ала салып жалпы қалжалау деген сияқты соны қабылдайды дейді да ол дұрыс емес дейді да арнайы ол расымен иә. әйелге арнап сойылған оны ешкім артық жеудің де э, несі жоқ дейді сол қырық күнге жетеді жалпы бір қой ә, қайнатады одан кейін жаңағы мойын омыртқасын ә, қолмен мүжіп жейді дейді тіспен емес қолмен жеп содан кейін иә содан кейін мойынды тік таяққа байлап Мен үйімде солай істеп қоятын еді бәрі жасалды иә иә солай жасалынатын дәстүр ғой салт дәстүрлеріміз сөйтіп біліп қоятын мойны қатайсың деп бала енді ана айтып жатады ғой бұрындағы аналарымыз анау жаңағы огородта дейді ғой не деп айтады сол жақта иә, жүріп иә жоқ бау бақша емес анау шөп шала э, шөп э, нетіп жүріп туып алған туып алып кіндігін жаңағы ә, тісімен кесе салған несіне орап кете берген деген қаяқтан шыққан деп жатыр да себебі ол жер ол кездегі көреген апаларымыз келінді өз қызындай күтіп 40 күнге дейін шық жуытпаған ғой соның арқасында ең бірінші көмек кімге керек бірінші босанатын аналарға керек олардың өмір өмірден өтпеген ғой олар білмейді сол кезде дұрыстап енелері бәрін үйретіп жіберсе ары қарай екінші үшінші оныншы баласына өзінің өмірден өткен мектебімен алып кете береді иә. қиыншылыққа ұшырамайды сол кездегі енді айналып келгенде апаларымыздың көрегендігі ғой дұрыс ол көрегендігі енді соны айтайын дегенім иә соны айтайын дегенім бізге енеміз күтті бізді біз келінімізді күтеміз иә келініміз біздің немеремізді күтеді сонымен ұрпақ жалғастығы кете береді біз деген көмектесуіміз керек себебі біз біздің ұрпағымызды жалғастырушы өмір үзілмеу керек сондықтан айтады ғой мейірімділігімізді жаңағы көңілімізді аямауымыз керек жас анадан енді жаңа айтып жатырсыз ғой европаланып деп шынымен де қазір ә, жаңағы жанашыры жақ, жанында жоқ адамдар иә біреуге жолдас көмектессе біреуге жаңағы енесі септігін тиіп жатса жаңағы жанашыр, жанашыры жанында жоқ адамдар сіз сияқты мамандарға жүгінеді дұрыс қой иә өте дұрыс айтасыз иә э, осы шығар сіздің айтқыңыз келгені европаланып бара жатыр жоқ европаланып бара жатыр дегенде жалпы қазақ халқы дана халық болғанда бізге ол көп нәрсені ұмытқыздырып бара жатыр мысалы қойдың етін жеуге болмайды дейді да ә, мен направлением деп айтайын дегенмін соның қазақшасы бағыты дегенде ә, э, аузыма түспей қалды ғой енді бәрібір де тікелей эфир бәрібір де кішкене иә. волнение болады дегендей сонда ә, бәрін білген қайдан білген например ә, жат босануға болмайды дегенде американский метод дейді да американский емес ол қазақский метод негізі да барлығын білген біздің ата, ата бабаларымыз қойдың неге қойдың сорпасын ішкізген қазір бізге қазақтығымызды ұмытқыздыруға тырысады ә, қойдың етінде холестерин бар холестерин болу керек біздің ағзамызда э, бар зиянды холестериндар бар пайдалы холестериндар бар пайдалы холестерин біздің ағзамызға қажет ол э, не то что зиян вообще қажет сондықтан оның барлығы қойдың сорпасында мысалы үшін ешкінің етін жегізбеген жаңа туған анаға себебі ол суық тартады деп ше ал қойдың еті суықты керісінше шығарады сол және тағы да бір естідім ә, мына жаңағы қарын әйел жүкті екенін білген кезде енесі қарынға май жинайды екен сөйтіп толғағы басталарда сол майдан май бер жібереді екен да ол толғақтың өтуіне әсер етеді екен депші сонда енді еще нені қосатын болсақ жаңағы сүннетті қосатын болсақ черный тмин иә қара зере иә, менің любимая темам қара зерені ішетін болса ол жаңағы жатырдың жиырылғыштығын жақсартады ә, және жеңіл босануға әсер етеді бірақ ол барлық әйелдерге бірдей ә, қабылдай беруге бола ма әлде оған бір медициналық нұсқаулық қажет пе жоқ барлығына бірдей болады қабылдауға қай аптасында сонда жүктіліктің дәл толғақ басталған кездерде немесе сол отыз тоғыз иә отыз тоғыз қырқыншы әйтпесе оған дейін ішіп қоя иә, түсік тастау қаупі деген сияқты иә болуы мүмкін иә дәл отыз тоғыз аптасында ғана ең соңғы аптада жатырды дайындап бастайды ағзаны дайындап бастайды ал босанғаннан кейін э, наоборот э, керісінше қара зере қабылдаған жөн иә қайтадан иә, иә бұл тақырыпқа иә, иә витаминдер жайында енді жаңағы айтып жатсыздар ғой қарап отырсақ барлық нәрсе тамақтануға байланысты екен ал осы кесір тілігімен босанатын әйелдер бар оған ондай кісілерге де көмек көрсеткен шығарсыз олардың тамақтануы қандай болу керек күтімі қандай болу керек енді менің тәжірибемде ә, осы даулы болып біраз шақты әйелдердің жанында қамқорлық көрсеттім ғой бірақ менімен барғанда әйелдердің ешқайсысы кесіртілігіне түскен жоқ сондықтан мен оларға ә, послеродовый көмек көрсеткен жоқпын иә. бірақ енді ә, кесіртілігіне түскен аналарға қамқорлық екі есе керек қамқорлық екі есе керек себебі жай табиғи туғанның өзі жатырды төмен түсіріп ә, мына босанған әйел баладан бетер денелері бұлбұлдап сондай э, күйге түседі иә. ал кешіріңіз сөзіңіз аузыңызда біз тікелей эфирге хабарласқан көрермен бар екен қазір жалғастырамыз алло сәлеметсіз бе сіз тікелей эфирдесіз жамбыл облысынан жаңа туған келіншекпен баланың үстіне бөтен адамды кіргізбеу э, олар қасынан шыққанда э, не дейді отрицательная энергия дейді ма бадамдарыбыз таза болады таза болмайды жаңағы жүзөсү шықпаған нәресте мен келіншектің үстіне кірмейді сонан соң жаңа туған келіншек қазан сабаққа араластырмайды тамақ істетпей баяғыда енелеріміз айтатын еді әлі ол келіншек қолы таза емес денесі таза болған жоқ босанғаннан кейін әйел тазалану керек несі кеткенше қан кеткенше деп дұрыс а осыны айта ғой аха демек рас болады ма дей ма бұл дұрыс енді ол кісінің иә. пікірі өте орынды жаңағы айтып жатыр ғой келісесіздер бұған е жоқ жаңағы айтып жатыр ғой кез келген адам қалай адам кіре береді ә, не иә. үшін кіреді ол таза ма таза па деп сұрақ қойып жатқан өте дұрыс себебі ол ана ә, мысалы жанына партнер дейді ғой иә. алып кірген кезде жоқ дегенде бір екі үш мәрте кездеседі егер жанына ұнаса ғана алады сол кезде ғана жаңа документтерін сұрайды жаңа неден өтті ма ә, біз ә, жылына бір мәрте өкпемізді тексертеміз yeah, иә, yeah. Иә. бізде ә, жаңағы сэстің қағазы бар yeah. Иә. оның бәрі өте дұрыс кітапша сияқты ол жағынан міндетті түрде документімізді дайындап көрсетіп әйел жанына өзіне жылу тартқанда ғана кіргізе алады энергия сол кезде ол жаман энергия келмейді ол себебі сені жақсы көріп тұрады сенен жалау күтіп тұрады солай босанғаннан кейін дейді да ана әйелдің жатқан бөлмеге кірмеген дұрыс дейді соны айтып жатқаны ғой кісі енді иә. қазіргі заманда жеке перзентханалар өте көбейіп кетті кіргізе береді ол кіргізген бір шетінен дұрыс та кімді кіргізеді жақын адамын кіргізеді жолдасын кіргізеді немесе иә, бұл кісі қырық күн бойы деп отыр қырық күн бойы әйел адам неге араласпау керек себебі таза қазанға араласпау иә. керек деген пікірін айтып отыр ғой иә, былай жоқ олай былай екен айтып жатады қырық күнге дейін қазанға жолатпа дегені әйел адамның қазанға қолы тигеннен кейін суға қол тиеді ғой аяғы жүреді жермен қолы мұзға түседі деген сияқты сондықтан ананы жаңағыдай аяқтан сыз өтпесін қолдан мұздай өтпесін қайқа барып тиеді емшекке барып тиеді қазақшасын айтқан кезде одан не болады қазіргі жастардың арасында мастит өте көп қой ә, соңы өте ол тек маститқа ғана емес қой негізі буын буындарға өте сырқырайды егер суық ұстайтын болса сол үшін айтады ғой жолатпау сырқырайтын болады иә енді әйел адамның бел бәрі босап жаңағы иә. әлсіз болады дейді ғой осы күннің ішінде өте әлсіз шықпаған адам кейін қалшылдап ауру мына біреу буын буындарының ауруы қайдан шығады барлығы сол тұздардың шығып кетпегенінен болады әйел бұрын дейді жаңағы зейнеп ахметованы тыңдадым ғой сол кезде жаңа айтып жатыр да бұрынғы советский союзда жеті күн жатқызып қоятын депші сорпаламай сол больницаның тамағын беріп дейді да ол қайдан э, нетсін дейді енді мүмкін менің <laughs> арам ойым мүмкін специально сол істелінген болатын шығар деген сияқты да өйткені жаңағы ұрпақты құртайын десең әйелден бастау керек дейді да иә, иә? ол дені сау емес әйел ә, көп ұрпақ алып келе алмайды иә. өмірге сондықтан мына ә, шілдетерде бүкіл терлеп бір 15 күн анық терлейсің қатты терлеп бүкіл жаңағы сорпаланып шығарып тастайтын болсаң ары қарай өзіңді шынымен де бодр сезінесің ә, шығарып тастау керек жадырап түрде иә көңіл көтеріледі да енді осы балалардың жалпы арасы қанша болу керек деген сұрақ бар яғни ана босанғаннан кейін келесі ұрпақты әкелуге дайын болатын қалыпқа келетін уақыты қанша уақыт негізі өте дұрыс айтасыз медициналық протокол бойынша баланың жасы екі жас болу керек не үшін әйел ана босанды босанғаннан кейін әйел э, баланы емізуге екі жасқа дейін емізуге міндетті бір шетінен бірақ енді қазір бір жасқа дейін емізеді де ары қарай енді әркімде әртүрлі жағдай болып жатады не үшін деген сұрақ әйел э, тоғыз ай бойы баланы көтерді бір жыл бойы баланы емізді ананың организмде келесі балаға беретін қорек болу керек дәрумен болу керек содан шығарып болып бір жыл көлемінде өзін дайындайды керекті витаминдерін ішеді витамин дәрумен деп жатқан себебім қазір тамақтан алу өте аз иә. аз сондықтан қосымша дәрумендерді ішеді дәруменді ішкен кезде ананы ішу керек мынаны ішу керек деп іше беру міндетті емес анализ тапсырып барып қайсысы жетіспейді соны қосымша қосу керек болмаса профилактикалық дозада ішу керек егер денсаулығын келтіріп барып ана көтеретін болса дені сау анадан дені сау бала шығады деген сол ғой иә. сол иә. керемет бәрі жоспарлы түрде болу керек қой жоспарлау керек иә ал сіздің балаларыңыздың арасы қанша жастан ә, үлкені 11-де тоғызда бесте и бірге толады енді демек сіз э, сақтап <laughs> жоспарладыңыз иә ортасында жұмыс істеп үлгеріп деген иә өйткені жаңағы восстанавливаться етіп үлгеру керек қой иә қалпына келмесе жалпы балаңа беретінде әйелге де еш, нәрсе қалмайды денесінде дәрумендер сондықтан әйелдер жалпы өзін шын дұрыс айттыңыз жақсы көру керек екен ғой өте жақсы көріп ананың көңілі мынаның көңілі деп жүгіре бермей өзіңе қарап кішкене эгоистта болу керек екен мен соны енді түсіндім <laughs> деген ғой жаңағы жас иә, кезде түсінбедік иә түсінбедік иә, шыны керек ананың көңілін табамын деп жүгіре бересің иә, ғой қазір иә қазір бірінші өзіңді қоятын болсаң ары қарай жаңағы денсаулығыңа да көңіл аударасың сол кезде мен нутрициология тақырыбында осыны постоянно қозғайтын тақырыптардың бірі ол деген дәрумен жетіспеушілігі иә yeah даже қазір ә, батыс батыста не істейді даже жүрек ауруын витаминдармен емдейді бізде не кардиологқа баратын болса бірден ә, жаңағы гиполипидемический препараттар тағайындайды бірден жаңағы статиндар тағайындайды неше түрлі ауыр препараттар тағайындайды мынандай куча ішеді содан кейін ол аптекаға привязанный адам болады да даже айтып отырмын ғой жүрек ауруларын ә, бірнеше витаминдармен емдеудің мүмкіндіктері туып отыр да сондықтан кішкене жан жақты оқып дамып адамның жаңағы көз ашық болу керек ше э, ә, бет албатта ананы мынаны іше бермей ой басым ауырып тұр аспирин ішіп жатыр іше салам мына жерім ауырып тұр мынандай ибуфен іше салам болмайды ондай нәрсе да денсаулық адам өзін тыңдап үйрену керек содан кейін жаңағы нутрициолог мамандар бар жалпы дәрігерлерге нететін болса анализдарын дұрыстап тапсыратын болса қандай дәрумен жетіспеушілігін білетін болса болды жалпы соның орнын толықтыру керек орнын толықтырып содан кейін әйел өзі наполненный болған кезде ол сондай ұрпақ алып келе алады мхм түсінікті көбіне осы босанған әйелдерде қандай ағзада жаңағы дәрумендер жетіспеушілігі болып жатады қандай витаминдер қабылдаған дұрыс ә, жаңа сіз бір сөзіңіз айтып кеттіңіз тмин туралы ол оған бір нұсқаулық қажет пе әлде енді тмин қабылдау үшін нұсқаулық қажет жоқ оның екі ғана қарсы көрсетілім бар ол жүктілік пен ә, ағза трансплантациясы болған кезде егер бүйрек ауыстыру бауыр ауыстыру анау мынау деген сияқты орган ауыстыру болған кезде противопоказаниясы бар ал қалған жағдайда ішу қажет сол кезде ішінде құрамындағы жаңағы жақсы осы жерден тоқтатып иә, жалғастырамыз қазір телефон сұрағы бар екен алло сәлеметсіз бе тікелей эфирдесіз шымкент қаласынан боламын фарида есім иә сұрағыңызды қояйын сұрағым мынау қант тобы туралы біраз айтып кеткеніңіздер мына қант тобы туралы айтып жатады ғой жаңағы отрицательный қандар болады сол әйелдерді көбінесе жаңағы сол суға болмайды ертеде сол ішінен рас па қалай болады соны деп айтып жақсы қан тобына байланысты сұрақ екен бұл күнгі бұл қан тобына келетін сұрақ ә, дәрігер гематологтың жауабы ә, сол кісілер жауап бере алады әрине қан тобы ә, әртүрлі әркімде әр қарай әр қалай болып келеді бұл кісінің сұрағы түсінгенім отрицательный болса не істеу керек деген жағдай ғой иә бала бұрынғыдай емес қазір қарсы көрсеткіш ә, дәрігерге женский консультацияға группа кровинің отрицательін айтатын болса әйелде ә, жүктілік прервать етіп түсіп қалмас үшін арнайы өздерінің құятын дәрілері бар өздерінің аптасында соны уақытылы э, әйел уақытылы барса соны уақытылы құйса ары қарай жүктілікті сақтап қала ешқандай кедергі келтірмейді қазір кедергі келтірмейді қазір өте дамыған заман болды бұл он жиырма жыл бұрын ғана болатын отрицательный кровьпен бала бір аборт жасалса немесе түсік болса екінші мәрте бала көтере алмайды қазір ондай жоқ бәрі осы қан тобына байланысты ма деймін осы балалар сарғайып туылып жатады иә иә ол жерде э, ол жерде ол баланың ерте туылып қойған шала балалар дейді ғой недоношенный балалардың арасында және э, әйелдердің уақытысы өтіп кеткен қырық екі қырық бір қырық екі сондай иә? э, ол қанның қалай айтсам екен физиологический физиологический процесстер патологический екі түр бөлінеді оны только дәрігерлер айырады түсінікті дәрігерлердің жауабы енді бұл кісінің сұрағы жаңағы міндетті түрде бұл тікелей эфирде шешілетін емес ондай yeah, иә, бәрі естіп алып бәрі естіп алып сөйту керек деген сияқты міндетті түрде дәрігерге қойылатын сұрақ қой иә. Иә. ол енді үш күннің ішінде ә, жаңағы перзентханадан шығып бара жатқан кезде көзге көрініп тұрады дәрігерлер өздерінің ем домын жасап жібереді бірақ қадағалауда болу керек бұның асқынған түрі балаларды дцп ауруына шалдықтырады сондықтан жай бей қарап бей жай қарауға болмайды өтіп кетеді деген болмайды иә билирубин жоғары болатын болса міндетті түрде түсінікті босанған әйелдер жаңағы жүкті кезінде жинап алған салмағынан тез арылғысы келіп жаттығулар физикалық жаттығулар жасап жатады иә осы қаншалықты зиян қай кезден бастау керек бұндай әрекеттерді қырық күнге дейін қандай тыйымдар бар осыған тоқталып кетсеңіз иә, дұрыс айтасыз сіз жауап бересіз ба мен жауап берейін жауап беріңіз жауап бере беріңіз <laughs> дұрыс айтады денсаулықты күту әдемі сымбатты сақтау бәрі әйелдің өзінің арманы иә келе салысымен екі түрлі босану ғой кесіртілігі және табиғи туу табиғи тууға сол күннен бастап жаңағы айттым ғой белді буып тастау бенкунг дейді ол дегеніміз жатырды көтеру түскен мына толғақ кезінде күшеніп босанамыз ғой иә. сол кезде түсіп кеткен организмдерді орнына көтеру жатырды көтеру арқылы кішкене сымбатын сақтау ішті кетіру және мынау ашылған сүйектерді қалпына келтіру ал енді ана неге барамыз деп жатады ғой әйелдер сыртқа фитнеске фитнеске дені сау өзі табиғи босанған ана бір екі ай көлемінде уже э, жұмысты бастай беруге болады дейсіз ғой ал кесір түскен ана только өзіне э, келіп жарасы жазылғаннан кейін ғана алты ай көлемінде ғана рұқсат береді өзіне келу үшін болмайды жалпы фитнесқа баруға мен егер айтатын өзімдікін қосатын болсам да фитнесқа баруға негізі аса не желательно екі айдан кейін екі айдан кейін иә екі ай алты ай э, вообще э, әйел адамға тек плавание мен би ғана дұрыс саналады иә дұрыс болып ол егер үлкен салмақта ол еще фитнесқа барып секіретін болса негізі әйел адам көп қоспайды ғой салмақты ол біз деген әртүрлі ғой енді көп қосатындар бар <laughs> көп қосады қандай жағдайда дұрыс емес тамақтанған иә. жағдайда дұрыс емес тамақтанған жағдайда ол мен маған керек екен деп шоколадта витамин жоқ негізі глюкозаны кейде кейде қабылдап тұрса болады иә. иә сухофруктылардан алып былай кетеді одан кейін ол салмақпен секіретін болса арықтаймын деп мына буын буындарға ол зиян болады да сондықтан иә. иә дұрыс тамақтану арқылы қалыпқа түсіп йога немесе би сөйтіп сөйтіп қалыпқа түсіп барып кейін бір енді минимум алты ай дер едім мен минимум алты айдан одан кейін иә алты енді кейбір аналар енді азамыз тозамыз деп иә. жатады ғой оның өзі гендік толықтық болады және жаңағы байланысты иә. Иә. енді әртүрлі егер мынау босану жаңағы баланы көтеру кезінде толық болған аналар өз қалпына ешқандайсыз өзіне өзі келеді уақыт келе ал енді гендік жаңағы днк да әркімнің өзінің ата анасына тартады ғой басқа енді иә. ата анаңыз қандай сіз сондай боласыз деген сөз емес иә. бірақ ген жібермейді иә әуре болмаңыздар қалай қалай солай өзін сүю керек қой жоқ мен онымен келіспеймін себебі гендік деп тек қана генға жаба салуға болмайды сүйек бәрінде бірдей сүйек бәрінде арық жалпы жалпақ сүйек нормостеник гиперстеник дегенді енді бәріміз білеміз ғой но андай генға жаба салып ой просто оларда генетик жақсы қазір телефон бар екен сөзімізді жалғастырамыз <laughs> иә? телефондарыңызбен э, сөзін бөле берді иә <laughs> э, тікелей эфирдеміз алло сәлеметсіз бе мен қызылордада алматыдан звондап тұр едім мхм мен міне бұйырса төртінші жыл босанайын деп отырмын бірақ енді үлкен возрастта босанайын деп отырмын сол кісінің туралы мынау әдемі тақырып жүріп жатыр бүгін мен сондай тыңдап сондай риза болып отырмын білмейтініміз көп қой дегенмен де менің сұрайын деген сұрағым мына біз мысалы сіздер айтып отырсыздар ғой мысалы біз кейде қалжаны енді алматыда отырғаннан кейін он күн күтіп қаламыз әйтеуір ақшаның түсуі сол он күннен кейін де солай күтіне берсе оның ешқандай несі жоқ шығар деп ойлаймын мхм осы ғой сұрағыңыз иә әлде тағы қосымша сұрағыңыз бар ма бұл бұл бірінші сұрағым иә ал екінші сұрағым біз мысалы иә әйел адам бізге қазір енді сіздерге қойып тұрған сұрағым дұрыс па бұрыс па мен қазір прививка алыңдар деп жатыр мм жүкті әйелдерге сол дұрыс па дұрыс емес па мен соны көп нелерден өзіміздің аяғы ауыр әйелдер чаттардан сөйтіп сұрасам көбісі алмаймыз алмаймыз дейді оның дұрыс бұрыс екенін гинекологтар енді өздерінің жұмысы ғой ал ал деп жатыр жақсы түсінікті сіздің сұрағыңызға мамандар жауап береді рахмет сұрақ қойғаныңызға иә бірінші сұрақтан бастайық прививка тақырыбына келетін болсақ қазір мен от алып кетемін тоқтай алмаймын <laughs> қандай бірінші сауалдан бастайық иә былай қарасаңыз <clears throat> ол бекітілген ә, бойынша бекітілген нәрсе әр ананы жұқпалы аурулардан сақтау үшін осы жаңағы тұмаудан сақтау үшін вакцина екпе жасалу керек бірақ енді әр адамның өз қалауы өз қалауы өзі шешеді а так міндеттеу мүмкін емес бір жаңағы көрерменнің бірінші сұрағы бар қалжа он күнге кешігіп келіп жалғастырсақ бола ма дейді он кешігіп қалып жесек бола ма дейді енді иә, жоқ пдр бар ғой примерно енді қырық апта деп бір ай бұрын сойып дайындап қойсын ол ақшаны кешігетін енді сондай иә, жағдай болып қалып жатса дейді ерте кеші жоқ иә, қой ешнәрсенің ерте кеші жоқ ең бастысы соны дегенмен иә дегенмен ал жаңа э, қоңырау соққан келіншек былай айтты жасым біразға келіп қалды иә төртінші баламын деп жатырмын деді ешнәрседен қорқудың қажеті жоқ егер сіздің көңіліңіз бәрі жақсы болса сіздің биологический жасыңыз деймін мамаға даже сіз қырықта болсаңыз отыздағы әйелдің ә, жасын ағзасын көрсетуі мүмкін сондықтан қорықпау керек қазірден бастап қай жағынан ә, психологический физиологический жағынан дайындалып ақпарат алып баратын болса бәрі жақсы өтеді мхм жақсы ватсапқа көрермендерден сұрақ келген екен мхм так жақсылап күтінбегеннен денсаулыққа болашағына қауіп бар екенін қаттырақ айтып ескерткіңіздерші дейді онсыз да біз айтып жатырмыз сол тақырыпты ә, енді тағы бір сұрақ қырық күнге дейін баланы далаға шығаруға болмайды дейді сол рас па дейді балаға ауа керек па <laughs> сол туралы айтсаңыз жоқ ол енді әртүрлі айтып жатады ғой әр иә қате пікір ә, біз өзімізге қалай ауа керек болса балаға да сондай таза ауа керек сондықтан енді э, ол шығарғанда есіктің алдына шығарып қою бір бөлек ә, саяжайға алып барып демалдыру бір бөлек енді не болса да таза э, жаңа климаты дұрыс жер болса ода тұрған ешнәрсе жоқ баланы қырық күнге дейін деп айтты ма иә күнге дейін қырық күнге дейін енді әркім әртүрлі екен өзінің әркімнің өз пікірі әртүрлі екен біреулер туа салысымен бес күннен кейін есігінің алдына саябаққа шығарып жүреді біреулер қатысын ғана қырық жасқа қырық күнге дейін күнге дейін жоқ шығару керек өйткені таза ауа қажет бір бір аптадан кейін өзіне сәл сәл келіп алады әйел айттым ғой жаңағы дегенмен сақтану шараларын жасау керек иә дозированно шығады например 10 күн он күннен кейін да туылғаннан кейін бір бес минутқа шығады одан сәл сәл ұлғайтып иә өйткені д три алу керек күннің көзінен алу керек қой иә көзінен алу керек ауа райына қарай киімдерін де иә. дұрыстап енді бері ананың денсаулығы туралы айтып жатырмыз ғой осы қырқынан шыққанша баланың күтімі қандай болу керек негізгі жаңағы қағидаларды ескерсе ескеру үшін айтсаңыздар ә, келіншектер нені ескеру керек баланың күтімі қандай болу керек жуыну бар оның жаңағы майлауы бар деген сияқты баланың күтіміне ойыссақ енді ол гигиенасы иә. жуынуы күнделікті жуындыру ә, майлап сылап сипау созу ә, басқа артықтай ештеңке керек жоқ деп ойлаймын иә енді э, қазір сіз ә, жалғастырамыз телефон бар екен алло сәлеметсіз бе тікелей эфирдеміз мен алматы қаласында тұрмын атым ләззат жасым қырық екіде үшіншісін көтеріп отырмын сол кішкене ауыртпашылық болып отыр ма ертең босанғаннан кейін қандай күтім керек және босанғанға дейін қандай күтім керек сол жайында айтып өтсеңіз жақсы токсикоз дейді ғой сол қатты қысып тұр оған қандай жеңіл өтетін дәрумендер бар ма соны айтып өтсеңіздер үлкен рахмет жақсы рахмет сұрағыңызға иә жауап бере қойыңыз енді бұл токсикоз бірінші токсикоз токсикоздың ерте түрі бар және кеш түрі болады бұл кісіде енді білмеймін қандай түрі жүріп жатқанын егер ана күніне алты жеті реттен артық құсық тастап қоятын болса міндетті түрде дәрігеріне барады жатып та емделуге болады немесе үйінде де ем алуға болады бұл жерде себебі анада не үшін токсикоз болады аты айтып тұр токсин токсикоз мына денесінде дәрумен жетіспейді да содан жаңағы у бөлінеді токсин болады содан жағдайы нашарлайды Сон, тағы витаминдер құяды дәрумендер құяды жақсарту керек егер токсикоз қатты болып кететін болса енді бетін аулақ қылсын ауру балалар қаяқтан шығады анада дәрумені жоқ болса балаға беретін ешнәрсесі жоқ содан жарымжан балалар шығып жатады ал енді 42 жастамын деп жатыр қайталап айтамын 42 жаста да э, қорқатын ешнәрсе жоқ қазір э, босану енді бұрындары э, отыздан кейін первородка старшего возраста деп о деп кесіртілігіне алып жататын қазір ондай жоқ бәрі жақсы болса қырық қырық бесте де өздері туып жатқан келіншектер бар енді бұл кісінікі екіншісі үшіншісі деді ғой Иә. енді жеңілінен болады деп ойлаймын енді иә, маған хабарласын бәрін түсіндіремін иә. не ішу керек не жеу керек аха доула алматы деп таба алады перзентханаға дайын түрде баратындай қылып дайындап беремін енді жақсы ескеретін шығар көрерменіміз енді жаңа токсикоз деп айтып жатыр ғой сізде токсикоз болды ма ондай қатты не болған жоқ ал бірақ оны, оны басатын бір уақытша қайтаратын жаңағы дәрумендер бар ма деп сұрап жатыр жалпы иә. бар ма керек па осы нәрсе дәрумендер оны ә, былай бәріне жалпы айтуға болмайды мынандай дәрумен іш деп қазір бәрі соны иә, ішіп кетуі мүмкін да сондықтан ол э, жүкті әйел обязательно дәрігердің қадағалауында болу керек өйткені ол өзіне ғана жауапты емес иә, балаға да жауапты әркімнің әртүрлі дейсіз дәрігерге обязательно еще психосоматикаға да байланысты негізі ба иә мимен қабылдамасаң сен сонда ағза итереді бізді ағза қорғаныш функциясын атқарады да бәр нәрседен қорғап тұратын итеретін де қабылдайтын да ағза негізі мимен бірінші қабылдаса одан кейін ағзада қабылдайды түсінікті иә дені сау бүкіл дәрумені толық аналарда токсикоз көп кездеспейді бірінші иә. босанатындарда екінші үшіншілерде ол болады енді токсикоз токсикоздың емі болғанда уақытылы тамағын аз аздан ішу таңертеңгісін мынау тұрған кезде түнде дайындап қою керек қой бір сыр болсын бір э, жаныңа бір су болсын дайындап қою керек таңертеңгісін тұрған кезде соны ішіп тұру керек былай тез резко тұрып кету демейді ғой және де бүкіл тамақты токсикоз болғанда аз аз аздан жеу керек және мята да көмектеседі сүт те көмектеседі э, және де сәбіз э, сарыағаш дейді ғой сарыағаш суларының бәрі пока алдын бірақ иә <laughs> басылмаған жағдайда дәрігер жақсы рахмет телефон бар екен тағы да алло сәлеметсіз бе тікелей эфирдесіз жаңағы келіншегім алдында неге түкіліп операция жасапты баламның есін алдырды бағдарламаңызды көріп не қылдым бағдарламаңыздан көріп отырдым иә жаңағы бизнес сол болмайтын болып тұр жаңағы алдырыпты иә өтін алдыртыпты дей ма иә фитнеске жаңағы фитнес жоқ мен түсінбедім сұрағын несін алдыртты дегенін айтқан жоқ анық фитнесқа қатысты ма или операцияға қатысты ма әйелім ә, бізге режиссерлар толықтырып жатыр әйелімнің өтін алып тастапты дейді yeah. Иә. қазір аяғы ауыр дейді бірақ жаңағы мамандар гинекологтар фитнесқа баруға болады депті соған не дейсіздер дейді сұрақ енді дені сау болса ешнәрсе мазаламаса yeah, иә, тек, тек 12 аптадан кейін ғана рұқсат 12 аптаға дейін мына жатыр мойнына жатырға баланы бітпейді ғой толығымен жүктілік кезінде фитнес болады деген ба не болса иә. да енді 12 аптадан йога для беременных бар например но фитнес для беременных бар жалпы сіз физикалық жаттығуларды қолдамайсыз иә ол әйелдерге арналған жаңағы йога би болсын кішкене жеңілірек жаттығулар дұрыс дейсіз растяжка сондай дұрыс өйткені анда ерлерге арналған біз табиғат өзі солай жаратқан негізі иә. ер адамдар жаулаушы әйел адамдар нәзік сондықтан ана еркектердің спортына барып алып качаться етіп тек қана йога для беременных десеңізші иә иә, иә. сондықтан айтып жатады дәрігерлер рұқсат береді ананың жағдайына байланысты ғана ал өтін алып тастаған оған не емес иә қатысы жоқ деп ойлаймын қатысы он екі аптадан соң ғана кез келген өзі жаны сүйген нәрсемен айналыса берсе болады енді бір көрерменіміз тақырыпқа сәл келмейтіндеу бірақ осының айналасында сұрақ қойыпты қырық күндік күтінуден бөлек дейді бала көтеру алдындағы маңызды витаминдер э, әдеттер туралы айта екен дейді дұрыс дұрыс өте бұндай аналарды э, қатты жақсы көреміз да сыйлаймыз бұл деген жоспарлы иә э, түрде дайындық деп аталады ана алдын ала жолдас екеуі енді ақылы түрде болсын өздерінің жеке э, женский консультацияға барып мынандай список береді осылар тапсырып келіңдер деген тапсырады бұл жерде э, не дұрыс шықпайды соның ғана орнын толтырады ғой ол кезде әрине ағза дайындалып э, керекті дәрумендерін ішіп баратын болса олардың Э, жүктіліктері жақсы өтеді тағы да көрермендерден сұрақ жиналып қалған екен қысқа қысқа жауап қайырық босанғаныма жиырма күн болды белімді әлі байламадым дейді енді байласам кеш емес пе бұған дейін байлағанда қатты қуығым ауыратын енді қазір жақсымын байласам бенкунгт кеш емес пе дейді шымкент қаласы кеш емес иә. кеш емес оны жиырма күн енді иә, байлай берсін ол байлаудың да инста парақша болсын ютубтан қарасын қалай жасау керек оның да өзінің бір жасайтын Ә, тәртіптерін сақтау керек дейсіз ғой иә иә байла дегенде қатты тартып алып зақым келетіндей емес бірінші жайлап тартып одан кейін ә, жаңағы жатырының ә, жаңа жиырылуына байланысты ақырындап тартыңқырай береді ғой қанша күнге дейін сонда байлау керек бұл нәрсені мына жаңа басында айттым ғой осознанность деген адам өзінің организмін тыңдау керек қашан ол дайын болады сол кезден бастап жаңағы егер ауырсынып тұрса ол бірден байлауға болмайды иә Иә. ал одан кейін жаңағы ағзасы сәл қалыпқа келе жатқан кезден бастап мысалы уже үш күн төрт күннен кейін бастап тарта берсе болады Ақырында тартып одан кейін қаттырақ қаттырақ қаттырақ ағзаң қалай қалыпқа келе бастайды сол кезде қаттырақ тарта бастайды ғой енді былай ғой осы бенкунг деген бұл бөлек тема болғандықтан арнайы сонымен айналысатын мамандар бар мамандар иә. иә енді жаңағы бұл бір ауқымды тақырып екен сіздердікі өйткені ананы айтқым келетін болса біреу звондап қалады <laughs> иә, иә эфирге сыймайды бұл біздің көрермендеріміз де маман болғаннан кейін осының айналасындағы сұрақтарды қойып қалуға тырысып жатыр ғой енді тағы бір сұрақ көп қырық күндік кезеңде кездесетін аналардың жаңағы сүтінің қатып қалуы немесе сүтінің шамадан тыс көп болып кетуі осындай жағдайларда не істеу керек иә деген жағдай бұл енді бұның жолы маститке алып барады немесе лактостаз дейді ғой иә. енді айналып келгенде сүт неден кейбір аналарда сүттің бөлі өте көп болғандықтан бала еміп үлгермей иә, қалады осы жағдай қатып қалуы мүмкін және де егер асқынған жағдайда мастит іріңді түрге алып барады енді айналып келгенде мен айтатын едім бұның да маманы бар енді мамолог деп аталады иә мамологқа барсаңыз алдын ала Ә, ары қарай асқынбаудың өзінің майздары болады немесе түрлері болады соны жазып береді ұялмай дәрігерде бұның бәрі өзіміздің участокте бар ғой иә дәрігерлер учаскелік жергілікті дәрігерге қаралу керек дейсіз ғой неден болады неден болады дұрыс күтінбегендіктен болады аяқтан суық өтті қолдан мұздай өткеннен алады да бүкіл тамырларды алады да бітеп тастайды алады шишкалар пайда болады шишканың соңы іріңге алып барады мастит вот солай ол қиын енді бұл кезде ананың да мазасы кетеді иә баланың да мазасы кетеді хирургиялық жолға да апаруы мүмкін мастиктерге иә. дұрыстап талай алпыс процент ананың енсін төсін кесіп тастап жатыр иә, кейбір аналарда керісінше сүт жетпей бұны кейде ұл баланың қомағайлығымен байланыстырып жатады жаңағы қосымша тамақ смесь дегенді қосқан дұрыс па деген сұрақ туындайды осындай кезде не істеу керек әрине иә қосқан дұрыс себебі ол егер жетпесе егер ол тоймаса бала әрине қосқан дұрыс ал аналар өзі соны былай ойлап алуы мүмкін бе еді қорыққандықтан жаңағы маған сүт жетпей жатыр ау деп қалай білуге болады нақты ол бала тойып жатыр ма деген сияқты енді аш бала жылай береді ғой негізі бала шақ жағдайда жылайды қарны аш болса асы таза болмаса немесе бір жері ауырса ғана иә иә сондықтан егер бала жылап жататын болса қайта қайта қолға тұрмай деген сияқты ол аш деген сөз аш болатын болса онда не и психосоматика кейбіреуі жаңағы темірке, кетем деген қауіптен дұрыс емізбеуі мүмкін дұрыс тамақтанбауы мүмкін сөйтіп өзі жаңағы блок қоюы мүмкін және емізудің тәсілі де бар жақсы түсінікті біз иә түсінеміз көп айтылуға тиіс иә көп бар бірақ біздің бағдарламамыз аяқталуға тақап қалған екен енді бір бір ауыз өздеріңіз қысқаша бүгінгі бағдарламаның қорытынды сөзін айтсаңыздар жалпы ай күні жетіп отқан аналарға не айтасыз ең басты қағидалар маңызды нені күні жетіп отқан аналарға ең бастысы ә, босанулары сәтті болып қуанышты аман есен босанып сәбилерін алуына тілектеспін ол үшін жаңағыдай алдын ала өзін сүю керек құрметтеу керек күтіну керек сол жағдайда жақсы жақсы сіз не айтасыз бұл шақырғаныңызға рахмет ә, бұл үлкен ауқымды тақырып екен жаңағы бір эфирге сыйдыра алмаймыз иә бір эфирге сыйдыра алмаймыз э, планирование беременности ол жаңағы оны жеке бір тақырып қылдырып қою керек ә, күтіну одан кейін после күтіну деген сияқты барлықтарын жеке жеке айту керек екен жалпы әйел адам ә, жаңағы өзінің денсаулығына өте қатты мән беру керек себебі ол бір ғана өзіне ғана емес жалпы ә, баласының да денсаулығына тікелей жауапты тек қана әйел адам емес планирование беременности ер адам да оған жауапты дизи ішіп алып кола ішіп алып одан кейін аутизм қайдан шығып жатыр неше түрлі дцп аурулар қайдан шығып жатыр дан днк дұрыс бала бітпегеннен болып жатыр иә аяқталып жатыр <laughs> кешіріңіздер иә осылай студиямызға келіп кеңестеріңізді көрерменге жеткізгендеріңіз үшін сіздерге зор алғысымызды білдіреміз ал құрметті көрермен біз бүгін сонау ата бабамыздан келе жатқан ана мен баланың ә, жаңағы күтіміне ерекше қарау ғұрпын тағы бір еске салып бұның маңыздылығын түсіндіруді жөн көрген едік бастысы сіздерге ақпарат бере алдық деп ойлаймыз ендігі әрекет өзіңізден олай болса біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз сырласайықтың ертеңгі санын жіберіп алмаңыздар